siap pak panitianya siap oke hitungan ketiga satu dua tiga Brian rotor ini Brian awas kepekat wes satu dua tiga maju maju wes Nita Nita Nita lesi lesi lesi